ಕೋಲಾರ ನಗರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿನಗರ ರಹಮತ್ ನಗರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಜಮೀನುಗಳ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಇದೇ ಕಾಲುವೆಯಿಂದನೇ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಂತರ ಒಂದು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಐದು ಆರು ದಿವಸನೇ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಖರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ದೂರ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದುರಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನು ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲಾನು ತುಲಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಇತರ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೋದು ಕಡಾಗ್ತದೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಖುದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಹೋಗಿದೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಏನು ಕಸ ತಂದು ಒಳಕಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕಸಾಯಿಂದ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೋರಿಗಳು ಇರಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿ ಬಂದಾಗಿ ನೀರು ಸರಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಇದ್ರ ಸೌದರಿತಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪರ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣು ಒಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಾದು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಅಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಸಹ ಏನು ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೈಗೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರತಿ ಓ ಕಳಿಬಾರೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಜನ ಇವರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾದಂತ ಒಂದು ಬಂದು ಅದು ತಡೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ತುರ್ತಾದಂತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತದ್ದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ನಂತರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು ತುಂಬ ಬಡ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇರೋದು ಯಾರು ಪಾಪ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರೆದು ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅವರು ದಾಟಿ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಅದಾಗಬೇಕು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಗೌರವವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ವಾಸ್ತ ರೋಗ ಯೋಜನೆಲಿ ಕಾರಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಕೆರೆ ವಾಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ನೀರು ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೇಡಮ್ ಆ ರೀತಿಯಂತೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದ್ರೆ ತಾವು ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ತೇನೆ நல்லா கம்பிட நல்லா கட்டிசா